Und dann haben wir, wie ist das andere? Cripsy Chicken. Ah, Crispy. Crispy. Chicken. Kann ich nicht so aufschreiben, deshalb schreibe ich Chicken. Da brauchen wir Trash. Ja, Trash. So,